Aquest any es torna a incrementar amb més d'un 10% els ajuts extraordinaris i, per tant, l'acumulat en els dos últims anys suma que s'han incrementat un 324% els ajuts extraordinaris. Això ens diuen també dels centres que és molt rellevant perquè combat l'absentisme directament, el poder eh, cobrir en la totalitat a eh, les necessitats que tenen aquestes famílies i per això hi continuem apostant.